ಎಲ್ರಿಗೂ ದೀಪಾವಳಿ ಹಬ್ಬದ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಇವತ್ತು ನಾನು ನಿಮಗೆ ಹೋದ ವಾರ ಏನು ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಇ ಎಮ್ ಎ ಕ್ರಾಸ್ ಓವರಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಮತ್ತು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಟಾರ್ಗೆಟನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಟ್ರೇಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಥವಾ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದುವರೆಗೂ ನೀವು ನಮ್ಮ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಸೊ ಇದೇ ರೀತಿ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಎಲ್ಲ ವಿಡಿಯೋಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೇಟ್ರಾನಲ್ಲಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿಗಳನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ನೀವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಓಕೆ ಸೊ ಲೆಟ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಈಗ ನೋಡಿ ಹೋದ್ವಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸಮರೈಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ E M A cross over nine E M A twenty one cross ಆಗಬೇಕು twenty one two hundred cross ಆಗಬೇಕು ಓವರ್ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಬೈ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತಂದು ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸಿಟಲ್ಲಿ ನಾನು ಏನು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿಗೆ ಟ್ರೇಡ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಈಗ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗು ಸಹ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ನು okay P N L P N L keyword use ಮಾಡಿ P N L greater than equal to okay greater than equal to P N L greater than equal number P N L ಅಂದರೆ profit and loss okay number two thousand okay so ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ಲಾಸ್ ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಜಸ್ಟ್ ಕಾಪಿ ಮಾಡೋಣ ಇಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ ಅಂತ ಹಾಕೋಣ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯಾಕಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಮೀಟ್ ಆದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗಬೇಕು ಇದಾದಮೇಲೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನೇ ಕಾಪಿ ಮಾಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇದು ನಾನು ಮೈನಸ್ ತೌಸಂಡ್ ಫೈವ್ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಹಾಕೋಣ okay minus thousand five hundred thousand five hundred ಕೆಳಗಡೆ ಹೋಯ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಸಾರಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಎಕ್ಸಿಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ two thousand rupees profit book ಮಾಡಿ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ಟ್ರೇಡನ್ನು ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಮುಗಿದೋಯ್ತು ಓಕೆ ಸೊ ಇದು ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ಇದು ಟ್ರೇಡ್ ತಗೊಳ್ಳುವಾಗ ಯಾವ ರೀತಿ ತಗೊಳ್ತಿದ್ದೆಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮತ್ತೊಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗಲ್ಲ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮೆಥಡ್ ಇದೆ ಓಕೆ ಸೊ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಟ್ರೈಲಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಇದನ್ನು ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಕ್ಟಿವೇಟೆಡ್ ತೌಸಂಡ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ when profit increased by one rupees okay trail stop loss by one rupees ಈ ರೀತಿ ಹಾಕಿನೂ ನೀವು profit booking trailing stop loss ಮಾಡ್ಬೋದು ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು instead of keeping target here ಇಲ್ಲಿ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಹಾಕೋದು ಬದಲಿ ಬರೀ ಸ್ಟಾಪ್ ಲಾಸ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಇದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಬಿಡಿ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ಟು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಮಾಡಿ ಇದಾದಮೇಲೆ ತೌಸಂಡ್ ರುಪೀಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆದಮೇಲೆ one rupees trailing stop loss one rupees ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿಟ್ಲಿ ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮೇಲೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ರೀತಿ ಅದು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಹೋಗುತ್ತೆ ಇದನ್ನು ನೀವು ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಇದು one one type of profit booking okay so ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಇದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಡೌಟ್ ಇದ್ದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮತ್ತು ಏನಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ಗೆ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಗಳು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬರೋ ಯಾವುದೇ ವಿಡಿಯೋಗಳು ನಿಮಗೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಟ್ರೇಡ್ ಟಾನ್ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ನಾಲೆಜನ್ನು ನೀವು ತಗೋಬೋದು ಒಂದು ಎರಡನೇದು ಈಗ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಈಗ ಓಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಸೊ ಇದನ್ನು ನಾವು ಸ್ಟೆಪ್ ಸ್ಟ್ರಾಟಜಿ ವೈಸ್ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಬೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ ಇದನ್ನೇ ನಾವು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಬುಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸಹ ನಾವು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅದನ್ನು ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ Hope you uh, like this video. Uh, happy Deepavali in advance. Okay. Uh, have a great festival. Thank you.